こんにちは、粟田洋介です。前回の動画で、疲れている時間にしか絵を描けない時は、どういう風に絵を描いたらいいかというお話をしました。で、その内容は小さいスケッチブックとか、お手軽なペンを持ち歩いて、疲れてない時間帯に短い間でいいから少しずつ絵を描いて、で、それを終作にして、1日の終わりの疲れている時間のある時に、キャンバスとかに絵の具で絵を描くというお話でした。で、この絵なんですが、 この間の初のショート動画で書いているところを載せたんですが、倍速だったので、15秒ぐらいで終わっちゃいましたけど、まあこれ書いたの、最初は3分、で次が45秒ぐらいだったかな。で、その次が5分30秒とかだったんで、10分かかっていません。で、これキャンバスにしていくと、またちょっと違う感じに書けると思うんですけど、この絵をもとに、この小さいキャンバスにアクリル絵の具で絵を描いていこうと思います。 といつもと違う感じの色で塗ってみました修作があるので構図とか色を塗ってこの構成みたいなのを考えるのが早かったです絵の具を用意したりする時間を合わせて78分かかりました1日の終わりに絵を描き始めた場合は、まあ、バックグラウンドこんな感じで描いてで翌日もしくは別の日に描き始めるということがよくあります またちょっと20分ほど書いてみて、ここ、猫耳の部分だけちょっと書き始めたんですが、この元の絵があるので、なんか一から考えるよりもアイディアが早く出るので疲れていても結構早く描けると思います。 さらに19分書き足してこんな感じになりましたペンで書くのと絵の具で書くのってやっぱり違って面白いですよね で、このちょっとね、キュービズムっていうスタイルを取り入れてみてるんですけど、またちょっと違う感じになっちゃいましたけど、キュービズムっていうのは、まあ有名なのがピカソとかブラックとかが1910年代に描いていたスタイルなんですけど、すごく面白いですね。結構私、シュルレアリズムとか、そういう現実に見えないような感じで見える、例えばこの遠近法がめちゃめちゃだったりあるべきところにはないものがあったりなかったり まあ、キュービズムとかもそういうのの始まりみたいな感じですごく私にとって面白いです。というわけでこの絵は今日だいたい50分以内ぐらいに描き終わりました。だから忙しい時、疲れている時、ちょっと工夫すると、このぐらいの小さいだったら数日あれば描けちゃうと思います。まあ前回の動画では疲れている時にこんな風に絵を描いたらいいんじゃないかってお話ししただけだったんですけど、今回は実際に描いてみました。ということで今回の動画は以上です。